विश्व के जाने माने शेयर निवेशक और अमेरिका में बर्कशायर हैथवे कंपनी के चेयरमैन वारेन बफे ने जो सलाह दी है वो किसी का भी जीवन पूरी तरह से बदल सकती है बफे से 17 वर्ष के एक युवक ने सवाल करते हुए पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पैसे बचाना वो चीज नहीं जिसे जीवन में सबसे पहले किया जाए उन्होंने कहा कि आप फिल्म देखने ना जाकर पैसे ही बचाते खुद को आनंद से वंचित कर लेते हैं उन्होंने ये भी कहा कि खुशी को टालना ठीक नहीं है ज़रूरी नहीं कि वो खुशी फिर से आपके पास लौटे उन्होंने ये भी कहा कि पैसे और खुशी के बीच कोई संबंध नहीं है अगर आप अपने पास बीस हजार या पचास हजार होने से खुश नहीं हैं तो पचास लाख से भी खुश नहीं हो सकते बहुत सारा पैसा खुश नहीं करता लेकिन जब आपके पास वित्तीय सुरक्षा होती तो आप खुश होते हैं बाद में आनंद लेने के नाम पर कहीं आप नाव से ही ना उतर जाएं।